<laughs> جاء الليل يا شباب ها بدأ الرعب الحين تبين ابيض ولا احمر؟ في واين ابيض؟ انا ما ادري اعرف واين احمر بس معلومة جديدة انه في ابيض What if they're in the basement? No. طيب I'd rather not think of whose blood that was. check your father's bedroom طيب آه لو سمحت My head. You can't come in here. Hear me, you عصب snot. الوالد. You're not allowed here. <sighs> ايش بك يا ابويا ايش بك معصب Ah! What's wrong with me? You are not alone. ماريا Someone is playing with me. Dear God. What happened? Looks like a hurricane went through here. <gasps> قفل الباب اللي ما يستحي لا افا ما اقدر اخذها طيب امم بسم الله انزين ما فيها شيء What the hell? I need to find another exit. <laughs> صراحة اللي مأدي الصوت حفلة من وين إن شاء الله مكان ثاني يا الطيب What? Excuse me. اقدر افكفك ذول yes لا ما اقدر آه الو اوكي لازم الاقي شيء اكسر فيه يمكن ايش جا ديني هنا آه، لا اله الا الله اوه ثانك يو ما نحب هذا الظلام الله ياخذكم اوكي انا اللي قاعد اتحرك حسب مو انا زياد thank you so much على ال resub welcome back نار سوي لكم اجواء <gasps> يا سخيف What the hell يا ورع يا ورع God damn it! I feel like this house is trying to kill me. انت اللي قاعد تنبش احد قالك احد قالك تنبش اوه Just هوهو. in case. I'd rather not kill anyone. time to go to the basement and see what's going on. hey, the basement. خلاص اروح البيسمنت ما اخذ شيء خلاص خلاص خلاص انا اموت باللوت هذا خلاص اخذ يمه الله ياخذ خرجني ال ويو ايه ايه علينا أفا ما أقدر أشغل ال حركاتهم ما أقدر أشغل الكشاف شو ذا طيب وين ال basement حبيبي ممكن تشغل لي الشمعة وشلون اعبيها ما بروح بالظلام ايش ده نوم العافية ثامر وين اصلا البيسمنت ما شاف انزين شباب وين الطريق وينه شنو هذا طب هذا الشي قاعد احطه مال امه فايدة No, it can't be happening. It can't be true. نحط الباب ايش قال؟ اه اكسر خليك قوي يا اخي خليك قوي <sighs> طيب شو اسوي ما حامشي بالظلام <sighs> منو هذا؟ أوب أوب أوب أوب أوب. إلا يا حبيبي للأسف. Shit, I can't pass here. There must be another way. سراج. أفا. إيش السراج؟ إيش سراج إيش ده سراج هذا مو حق الخيل لا ذاك سرج سرج <laughs> النور اللي يشيله آه، اوكي فانوس صعبة صعبة كلمة فانوس This is real. Blood. The metal rod. These are no phantoms. I haven't lost my mind. Not this time. لمبة قديمة It looks like one of those abominations that the judges wear on their heads. ما حد يهتم There was a judge that used to come to our house. What was his name? الاشياء ذي اللي قاعد اخذها وشي وعليكم السلام It was his death that was covered up in that newspaper. How is that possible? And the other man? The one in the hat. He locked up the judge. So maybe he did the same to my father. Ooh. I'll trace their steps. طب من هو ذا الرجال اللي قاعد يذبحهم؟ about all the other missing people. يرحم لي والدينك The judge is bleeding heavily. He will look for help. أرجع وين تقول ورا ايش قلت ما في شيء blood trail. I can use it to track him down. Thank you so much, Ziad Al Elf Bits. Thank you.